ဒီနေ့တက္ကရာ2021ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ22ရက်ဂျာသပရိနေ့ထောင်ချီမြို့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာအာယုံဆုံးနေ့စဉ်အလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကွယ်လွန်သွားသောမိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူး၍အမ်တမီးဖြစ်သူဗမောက္ခဒေါက်တာဆန်းဆန်းထေစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ် ဓာတုပိဓာဌာနဌာနမူအာအငိမ့်စားပါနော်နောက်ပြီးတော့အာဥဖုံမြင့်ဘာထယနော်ထောင်ကြီးဘာထယတုညွတ်မှုအငိမ့်စားနော်ပမောက္ခဒေါက်တာခင်သန်းထေထောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ဓာတုပိဓာဌာနအငိမ့်စားနောက်ပြီးတော့သမီးစုလှိုင်မြင့်တို့ရဲ့အလှူဌာန ဖြစ်ပါတယ်လူဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားကိုအမ်ဆွေးနွေးဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်မနှက်ပိုင်းကအာယုံဆုံးအတွက်အခြားအလူရှင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာ PhD လုပ်နေတဲ့ဆရာလေးတော်ပညာတရီရဲ့မဲတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မအရေးတော်ညွန့်ညွန့်ရွှေရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးတရားပွဲပါဒီနေ့နှစ်ပွဲရှိပါတယ်နောက်နောက်ပြီးတော့ခုလေး in so fine အမ်တနိုင်းလောက်တနိုင်းချောလောက်စာပြထားဆိုတော့အတန်နဲ့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါဆရာမကြီးတနားလဲပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အမ်ဘုံနှလုံးသွင်းတဲ့တရားကောင်းစီကတော့ စိတ်ရဲ့စိတ်ရိုက်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကျင့်ခေါက်များတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ရိုက်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကျင့်ခေါက်များအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ဒီအလေးပေါ့ alter traits alter traits ကိုယ့်ရဲ့ trait ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကျင့်ကောင်းများဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းသာခဥနောက်ရဲ့ alpha တွေပါဥနောက်ရဲ့ alpha တွေဒါ neurology တို့ biology တို့မစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာအမြဲတမ်းတွေ့နေတဲ့ဟာတွေဒီမှာတော့စာစာအသေးလေးကပါရေးထားအောင်ဆိုတော့ science reviews how meditation changes your mind, brain, and body. ဒါတိတ်ပပညာရှင်တရားထိုင်မှုအကြောင်းသူတွေလှုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ပါတခြားစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ဟိုတရားထိုင်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရော mind body နောက်ပြီးတော့ brain ကိုယ်အနောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောင်းလဲစီတယ်ဆိုတာဟိုသိပ်ကိုသာသာသူရိနာရဲ့သာသာတကရှိတယ်ပေါ့အန်ဒီစာအုပ်ကိုဟာဗတ်တက်ကသူထွက်ဒန်ယူဂိုမန်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးဟမ်နောက်ပြီးတော့ရစ်ချတ်ဒေးဗစ်ဆန်ဆိုတဲ့ ဆရာအေးနှစ်ယောက်စုအဖူးထွဲပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်စီကိုအခုလေးတင်ပဲတွေးဖြစ်တာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အလူရှင်အာညီမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘာမောက္ခဒေါက်တာစန်းစန်းထေးနဲ့ဘာမောက္ခဒေါက်တာခင်တန်းထေးတို့ကဒါ chemist ဓာတုပေဒကျွမ်းကျင်တဲ့အာသိပ္ပံပညာရှင်တွေ also take to a um, Lincoln College ってんで。Lincoln, Lincoln uh, Lincoln College も Jesus College も。about <coughs> uh, oh, uh, multidisciplinary scholarly ပေါ့နော် um conference အသေးစားလေးတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျောင်းသားတွေက season happen တော့ high season တော့ anthropologist တယောက်လည်းလာပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်ဘုံဘုံလည်းဗုဒ္ဓဘာစကောလာနေနဲ့သွားပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်နာမည်ကြီးဒါရုပေတာဘာမောခပီတာအိုက်ကင်ဆန်ဆိုတဲ့သူ့လည်းလာပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်သူကဘုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတာပေါ့ကပ်ပြီးတော့ထိုင်သူကတော့ အဆအဆရရဒါ chemical particle ဒီ DRA နဲ့ရှင်းပြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူ့ရဲ့အမြင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဆလည်းမလိုအပ်ဘူး anthropologist တွေအဲ့ဒါလည်းမလိုအပ်ဘူး psychologist တွေလည်းမလိုအပ်ဘူးသူသူပြောတာပုံမှာဟောဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘယ်နာမှာထိုင်ပြီးတော့ ပြုံးနေတာပေါ့အော်ဆရာကြီးတော်တော် confident မြင့်တယ်လို့မြင့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲ तू ကသူ့ရဲ့ဘဝကဒီစင်ရဲတဲ့ဘဝနေလာတဲ့ခါကျတော့ also professor ဖြစ်အောင် तू အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတာနော်ဟို Leicester ဆိုတဲ့မြို့မှာသူချောင်းတက်တယ် तू ဆယ်တန်းအထိမိဘက အဲကြောင်းမထားနိုင်ဘူးသူခေတ်မှာလှုပ်လှုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုချောင်းထုတ်တယ်နော် A level ပေါ့နော်အဲ့ခက်ကတော့ခုခက်တော့ GCSE ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါနေချောင်းထွက်ချောင်းထွက်တော့ဒီပညာရဲ့ရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးတယောက်လက်မှန်သူအလုတ်သွားလျှောက်အလုတ်သွားလျှောက်ပြီးအလုတ်ဟိဟာရော basic အလုတ်ပဲပေါ့ အဲ့ဒီအလောက်ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ inspiration ဒီအာကြတာရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဖိုက်ရတဲ့စာရောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းဒီ A level သူ့အတူဖြေသူ့အတူလေးလာပြီးတော့ဖြေအဲ့ဒါဟို tag ဆိုဝင်နိုင်လောက်အောင်အမှတ်တွေခေါင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေ Leicester တက္ကသိုလ်သတ်တက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ Oxford အထိရောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘာမောက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့ ဟိုအငင်းစားသွားပါပြီသူတဲ့ပုံနာမည်ကြီးတာတော့သူအမျိုးသမီးပဲဆူဆန်ဂရင်းဖီးလ်ရာတာဟိုဟိုနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိတ်ပံပညာရှင် neurologist နဲ့တိတ်နာမည်ကြီးပါတယ်နောက်နောက်ပိုင်းကြတော့သူတို့ဟိုမရခွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆုံးမှာပဲဆက်ပြီးလို့လုပ်ကြတယ် အခုပြောချင်တာတော့တို့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါနောက်ပြီးတော့ဟိုစကားဆက်လို့ပါဘုံဘုံတို့တိပ္ပံပညာနဲ့တိပ္ပံပညာဆိုတာတော့ physical science ပေါ့နော်ဒါဆက်မိုက်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒေတာတွေဘုံဘုံအဲ့ဒါတွေမသိဘူးနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာတင်ပေးတယ်ဆိုတော့အနောက်တိုင်းစကားနဲ့ပြောရင် mind science တဲ့ စိတ်သိပ္ပံစိတ်သိပ္ပံသင်ပေး mind science အခု mind science သင်ပေးတဲ့အကြောင်းလေးဟိုမတိစားလေးဆိုရင်နော် Siddhartha's brain ထဲတာမင်းသားအောက်နောက်ဆိုတော့ဒါအောက်နောက်ကိုဟိုလောက်ထားတာသူတို့အနာလောက်ထားတာဒါ MIT ကဗမောက္ခရေးထားတာပါ Focus Living သူကိုယ်အ အာဆရာဥပခင်ရဲ့နိနဲ့တရားထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လူနာတွေကိုဟို pain management ပေါ့သူကတော့ pain management လို့မခေါ်ပါဘူးသူကတော့ stress management လို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုရင်လူနာတွေ stress ဖြစ်တယ်အဲ stress များတဲ့ခါကျတော့အဲ stress ကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးအဲရှေးတော့ဆို pain killer တွေပဲပေးတယ် painkiller ပေးတဲ့ခါကျတော့ painkiller အများကြီးတောက်ရတဲ့ခါကျတော့ kidney မခံနိုင်အဲ kidney ကိုတခါထပ်ပြီးတော့ကုရပြန်ရောဟာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ side effect တို့များတဲ့ဤပေါ့နော် alternative ရှာရအောင်တခြားနည်းရှာရအောင်ဆိုပြီးဒီစာအုပ်တွေဖြစ်လာတတိပဋ္ဌာန်လေ့လာတာပေါ့နော်အခုကျတော့ဘယ်ထိပြောသွားအောင်ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကပြင်းတဲ့ mind science မကဘူးတစ်ခုစီတစ်ခုစီ mindfulness ကိုတတိတရားကို science လို့ပြောရင်တရားကြတော့ compassion science နော် Oxford Handbook of compassion science ကရုဏာကို science လို့ခေါ်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဘုံဘုံအဓိကပြောချင်တဲ့ ပြောချင်တဲ့ message အတူလေးကတော့ဘာတော့ဆိုဟုတ်ဆုံးလို့ရှိမြန်ဖြစ်ကြတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲဖုံအုံတို့ရေတရားနာဖိသက်တို့ရေကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာဘာယတနာရှိနေတာတော့ဒါလေတတိထတတိပြုမိဖို့ပါဒီယတနာက ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုယ့်ရဲ့ trait ကိုတောင်မှ alter လုပ်နိုင်တယ်ပြောင်းလဲစေနိုင် transform လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးပါပဲပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံတို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဒီယတနာတွေကကိုနေတဲ့လမ်းကြားတွေထိရောက်လာတယ် ကိုကတကားဖွင့်ပြီးတော့နော်ချမ်းချမ်းတကားဖွင့်ပြီးတော့အိမ်တကားလည်းဖွင့်ပေးလိုက်ရင်အိမ်ပေါ်ကိုရောက်လာမဲ့ယတနာတွေပါဟမ်ဒီအလေးဆိုရင်ဒီအောက်မှာပါလေရန် The Science of Meditation Mindfulness and Enlightenment enlightenment တရားရတယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်သူ science လို့ခေါ်တယ် mindfulness သတိပဋ္ဌာန် science လို့ခေါ်တယ် meditation တရားထိုင်တဲ့ science လို့ခေါ် တရားရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် James Kingsland ကတရားစခန်းတွေပါဝင်ပြီးမှသူရေးတာပါသူကိုယ်တိုင်က a science and medical journalist with 25 years of experience working for publications such as New Scientist Nature and most recently The Guardian သူကိုယ်တိုင်ကသိပ္ပံပညာရှင်နောက်ပြီးတော့ သေပန်စာအုပ်တွေရိုက်ဖို့အတွက် editor 25နှစ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဟုတ်ပါအခုကြတော့သူရဲ့ blog မှာသူကပါရင်ဆို plastic brain အဲအကြောင်းတွေရေးတယ် neuroscience အကြောင်းရေးတယ်နော် neuroscience တွေဟုတ်နောက်ထဲမှာနောက်ပြီးတော့ buddhist psychology ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စိတ်ပညာပေါ့ စိတ်တန်ဖေတာပေါ့ဟုတ်ပညာတတ်တွေဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးတချို့ကျတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို psychology ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပြီးတော့ဟိုပေါ်ပြတာ describe လုပ်တာပေါ်ညွှန်းတာဟုတ်ပဲစိတ်ထဲမှာမကျင်တတ်တယ်လို့ရှိတယ် အဲပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ပေါ့နော်ဘုံဘုံသီလငါအချောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံတို့လည်းဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျမှ English လို့ဒီ course တွေဒီ degree course တွေလာရတဲ့ခါကျတော့သူတို့က academic approach နဲ့သွားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Buddhist philosophy ဆိုတာတွေ့တယ်ပထမဆုံးအချိန်စတွေ့ ဒီနေ့ကြတော့ဟိုတင်ပေါ်သားပေါ့နော်မြန်မာတင်ပေါ်သားတွေမြန်မာအကြောင်း ရောက်လာအဲ့အကြောင်းတွေပြောကြစာအကြောင်းပေးကြပြောကြဟာရှင်ဖေကဗုဒ္ဓတရားတော်ကျတော့ philosophy လို့မပြောနဲ့တဲ့အဲ့ဒါရိုင်းနေတယ်ဘုံဘုရားမေးတယ်ဟုတ်လားမြတ် philosophy ကိုမြန်မာစကားကတသနိကပေးတယ်ဆိုတသနာဆိုတဲ့စကားကို ဗုဒ္ဓဘာသာထဲယူထားတာအဲလောကရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အသည့်ဒီပညာရက်ကို philosophy လို့ခေါ်ရင်လောကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကလောကအကြောင်းလည်းပြောတယ်လောကဟုတ်ဘက်ကိုရောက်အောင်လောကုတ္တရာဆိုတာလေလောကုတ္တရာဆိုတာက beyond the world ပဲ beyond the world လောကကြီးကိုချော်ပြီးတော့ဟုတ်ဘက်ရောက်အောင် ဆွေးနွေးထားတဲ့လက်တွေ့အခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့ပညာရက်တွေရှိတယ်ပညာရက်လို့သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မှန်ကြောင်းအမ်ဒီအင်္ဂလန်မှာ24နှစ်သာနာပြုခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကရံမဖြစ်ချင်တော့ philosophy ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်လေဒါပညာကိုအသုံးပြုတာပဲ psychology အသုံးပြုတာလည်းပဲပညာကိုအသုံးပြုတာပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားခရိုတိုင်ကလောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနင်းအဲငါအဲယောက်ျားမိန်းမရဲ့အဲ့ဒီအကိုကြော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ elements တွေပေါ့နော်သူ့ elements တွေပေါ့ဟို chemistry ဒီ chemistry စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘာလို့ပြောမှမသိဘူး chemical chemical elements တွေ particle တွေအဲ့လောက်မြင်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအဲ့လောက်ထိမြင်အောင် class ကြီးတွေထိမြင်အောင်ကြည်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလောကကြီးကိုပရမတ်တတ်တဲ့ကြည်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်၌ကိုယ်က ပြဉ္ညာကိုအသုံးပြုအပ်သေးတယ်လေပြဉ္ညာဆိုတာဒါသူကသစ္စာတစ်မျိုးပဲတကယ်အမှန်တရားတစ်မျိုးပါပဲဝိနိပိဒကတစ်ခုလုံးလည်းပဲပြဉ္ညာပေါ်ခြေခံပြီးတော့ဟောထားတာသီလတို့ပါတို့เนาะဘုန်းတို့၅ပါးသီလတို့၈ပါးသီလဒါတွေ၁၀ပါးသီလတို့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းပဲပြဉ္ညာပေါ်ခြေခံပြီးတော့ဟောထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အများစုကပရမတ်ဆိုတာ ကိုကစာထဲကပရမတ်လောက်ပဲကိုကမြင်ရသေးတယ်ဒါကစိတ်ဒါစတဲ့တိတ်ဒါရုပ်ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုအဘိဓမ္မာလေ့လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးတွေသုံးတာကိုကပညာဖြစ်နေရော <laughs> to express ultimate reality paramattha we still have to use conventional truth <coughs> we still have to use it um philosophy ဆိုတဲ့စကလုံးသုံးသင့်လားမသုံးသင့်လားအဲ့ဒီ discussion တွေဘုံမအချိန်ကုန်မခံတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတရားသူမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစကလုံးတွေအသုံးဖြစ် Buddhist philosophy အဲ့စကလုံးတွေသုံးတယ် Buddhist psychology အဲ့ဒါကတော့အနောက်တိုင်းကအာတွေးခေါ်တဲ့ psychology နဲ့ ကွာခြားအောင်လို့အပြစ်ညက်တင်ပြီးတော့ပြောတာပါ philosophy လည်းဒီတိုင်းပဲ the greek philosophy တွေ western philosophy အဲ့ဒီအနေကွာခြားအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာကလူလောကဤကိုလူလောကဤကိုဘယ်လိုမြင်နှုံးဆိုတာအဲ့ဟာကိုဗုဒ္ဓတရားတော်ရှုထောင့်နေပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးမဂ်ကင်၈ပါးရှုထောင့်နေပြီးတော့ကြည်တာပေါ့ ဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ debate လုပ်တဲ့အခါမှာအထူးဖြင့် philosophy သုံးသင့်နဲ့မသုံးသင့်ဘူး psychology ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးသင့်နဲ့မသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကတချို့ရဲ့တချို့လူတွေ perception သူတို့ရဲ့အတွေ့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကဒါကတရားဆိုတော့ဘုံရောက်မှပဲရှိတယ် philosophy တို့ psychology ဆိုတော့ဒါဟို လောကီနဲ့ပဲတက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုမရောသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်အဲ့ဒီ distinction ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့ကဟိုဘုံတို့လူဝတ်အောင်တက္ကသိုလ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတွေ ဗုဒ္ဓတိုက်ရုပ်တို့မှာမတုံးသင့်ဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းတို့မတုံးသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပဲပြောလေဆိုလေဆွေးနွေးလေရှိတယ်ဒီတရားတွေဥမာတိလာတို့ဘာတို့ဒါတွေကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာပဲထားလူလောကထဲမှာသွားပြီးတော့မရောနဲ့တချို့ကအဲ့လိုအာအဲ့လိုမြင်တယ် ဥပမာအာဘုန်းတို့စနစ်တစ်ခုဆိုပါတော့စနစ်တစ်ခုစမှုပွဲဖြည့်တဲ့စနစ်တစ်ခုအတန်းကြောင်းတွေမှာဆိုင်းပွဲဖြည့်တဲ့စနစ်တစ်ခုဒါမဟုတ်လူကြောင့်တက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုင်းပွဲဖြည့်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့တစ်ခုကိုဘုန်းကြီးညာသွားပြီးတော့ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်အဲသွားပြီးတော့ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင် လူအများစုကဒါဒါဖိုးကြီးနေရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရင်ပြောတယ်ဘုံဘုံအမြင်ကတော့ဒုက္ခနဲ့အောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒေါသတွေမာနတွေနဲ့အောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုစီးတွေခွဲဖို့မလိုဘူးလို့ဘုံဘုံကယူဆတယ်။ဥပမာတက်က40ကျော်လောက်မှာဘုံဘုံတရားတော်ဟောတဲ့အခါ ဘုံမဘာတွေဟောတော့ဆိုမပြိုင်ကြနဲ့ competition မလုပ်နဲ့အခု competition ရှိတာဘုံဘုံတော့ system ထဲမှာကိုရောက်နေတာအချင်းချင်းပြိုင်ခိုင်းတယ်တစ်နှစ်သုံးကိုတစ်နှစ်သုံးရတဲ့လူတွေကိုဆူချရတဲ့ဂျန်တဲ့လူတွေကိုတမျိုးမြင်တယ်ဟိုတစ်နှစ်သုံးမရတဲ့လူတွေတမျိုးမြင်တယ်တစ်နှစ်သုံးမရတဲ့လူလည်းပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာတိတ်ငယ်နေတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီဟာက competition က အချင်းချင်းပြန်ဘက်နဲ့နဲ့မြင်ပြီးတော့မာနတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဟိုတရားတပုတ်အတန်သွင်းတာဘုမဘလို့ကောင်းစီပင်းဆိုတော့ပြဿနာကိုစိန်ခေါ်ပါလူကိုစိတ်မခေါ်နဲ့လူစိန်ခေါ်ဆိုရင်ဒါပြိုင်တာဖြစ်သွားပြီပြိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မာနတွေဒေါသတွေကတော့သူကြီးလာတော့မှာပဲ ကြီးလာတော့မှာចောင်းသားချင်းချင်းပြိုင်တယ်ចောင်းသားချင်းချင်းမာနကနည်းနည်းတော်သေးတယ်အဲ့ចောင်းသားနှစ်ယောက်ဆရာဆရာမဖြစ်သွားပြီးတော့ဆရာဆရာမဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့ပြိုင်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ department အာတခါတခါ function မဖြစ်နိုင်ဘူး dysfunctional ဖြစ်တယ် corporation မရှိဘူးလေပူပေါင်းဆိုင်မှုမရှိဘူးမာနကြောင့်ဒါကတက္ကသိုလ်ဆရာမ နှစ်ဦးပဲရှိတယ်နှစ်ဦးကြားထဲမှာရှိတယ်မာနပဲရှိတယ်အဲ့တက်ကတူစအမနှစ်ဦးက research အန်တော်လို့ပြင်အန်တော်လို့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးဖြစ်သွားရင်တို့ကဆက်လိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်နေဆိုရင်တော့ဒဇာကန်တွေကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာပို့ပြီးတော့မြားလာတာပေါ့ဝင်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးညွန်ချုပ်တော့ဖြစ်ရင်ကိုပဲတို့ရဲ့ဌာနအောက်မှာဦးစီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဝန်သားတွေအကုန်လုံးကကိုယ်စရာမညွတ်ညံ့အောင် ကိုညွန်ချုပ်မညွန်ညင်အောင်နေရထိုင်ရတဲ့ဟာညွန်ချုပ်ကလည်းပဲမာနနဲ့ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဟိုတခါတည်းပြန်ကြဆိုင်ကြအလုတ်ဖြစ်အောင် လုပ်မဲ့ဟာဟိုဘက်ကလူ credit ရသွားရသွားမယ်ဆိုရင်ကိုကထိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတော့ပြန်ပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ပြန်ပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်က လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်မိသားစုဘဝထဲမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ထမင်းစားတဲ့ချိန်အစည်းအဝေးတက်တဲ့ချိန်နော် shopping သွားတဲ့ချိန်ဈေးသွားဝယ်တဲ့ချိန်လူတွေနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာ socializing လုပ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်တွေမှာအသုံးပြုရမယ်တရားပါ ဘာဖြစ်လို့ဆိုစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ညစ်သေးတာတွေ negative emotion တွေဖြစ်တာတွေအဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီတဲ့ပဲမြန်ရှင်ကဟို scholar အနေနဲ့သိပ္ပံဒီဒီတက္ကသိုလ်မှာစာသင်နေစာပြတယ်သူရဏလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုတို့လုပ်ငန်းခွင်တဲ့အထိ ยูသွားတာနောอ chapter 9พระพงศ์วันวันพระคราลเราพับยามယ်နော when John k a b a z i n สุดုတกကဒ่တမားတော်ကြนးပါနော်ဒยစ when John k a b a z i n n first developed MBSR MBSR mindfulness based stress reduction သတိပဋ္ဌာန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုညော့နေအောင်လုပ်တဲ့နည်းပါ When John Kabat-Zinn first developed MBSR at the University of Massachusetts Medical Center in Worcester, he started slowly, talking one by one to physicians there. သူကတရားထိုင်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ ဟို biology နဲ့ PhD ရထားတယ်ဆရာဝန်လည်းဟုတ်တယ်ငါတမားတော်လည်းဟုတ်တယ်သူဆေးရုံမှာဆေးရုံကတမားတော်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဟိုတမားတော်တွေတခါမှတရားမထိုင်ဘူးတဲ့တမားတော်အဲ့တရားတော်အဲ့တမားတော်တို့သူကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းစကားပြောတယ်တဲ့သူရည်ချက်ကတော့ဘာတော့ဆို stress reduction stress reduction စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့အဲ့ဒီတမားတော်တွေကိုနိုင်ရကိုက stress တွေတိတ်များနေတာသူတို့ရဲ့ stress လဲလျှော့ချဖို့သူတို့နိုင်ငံကတော့ American နိုင်ငံကတမားတော်တွေတလောက်များတာဆရာဝန်တွေလောက်များတာအဲ့လောက်များပြီမဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအရင်များပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့လူဦးရေနဲ့အချိုးပေါ့နော် ratio တို့လောက်မကောင်းတဲ့ဖုံဖုံတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တမတော်တွေကအယမ်းပင်မှန်းတာပေါ့ stress တိတ်များတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးမေးတယ်ဆိုရင်မေးမခံဘူးလူနာမေးတယ်ဆိုမေးမခံဘူးဘာဖြစ် stress များတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တမတော်တို့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့နော်သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့ဖုံဖုံတနေ့က ဟိုလေစိတ်မှာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တယ်မန်းလေးလေစိတ်မှာဟို neonatal specialist မွေးကင်းစကလေးတွေကိုအထူးပြုတဲ့အဲကလေးအထူးကူနဲ့တွေ့တာဘုံဘုံမေးကြည့်တယ်အဲဆရာတို့ဟို specialist ဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဆိုတော့30ရှိလူကြီးက54တန်းရှိတယ်နော်ဘုံဘုံတို့ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူး အခုခေါင်းထဲမှာအဲ့ figure မရှိဘူးမရှိပြမဲ့အဲ့ဒီ specialist 30လည်းပဲရန်ကုန်နဲ့ရန်ကုန်အများစုနေမယ်အနည်းစုကမန္တလေးမှာနေမယ်တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကတော့မရှိသလောက်ပဲမရှိသလောက်ဒါကိုနိုင်ငံချမှာဒီလိုချွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလည်းပဲဆေးကြောင်းတွေအလောက်များတဲ့နိုင်ငံ ဈေးကြောင့်အဲ့လောက်များနေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပဲဈေးကြီးတဲ့ဈေးတွေဈေးကြီးတဲ့ကုသနီ treatment တွေဆိုရင် lottery ပဲ postcode lottery သူတို့ခေါ်တာ postcode lottery ဆိုတာဟို postcode ကစာတိုက်နံပါတ်ပေါ့နော်ဘယ် area ကဘာစာတိုက်စာတိုက်နံပါတ်ဘယ် area ပဲ area lottery ပေါ့မဲနိုင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လူတိုင်း အဲ့ဒီကုသမှုမရပါဘူးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့မှအဲ့ဒါကြောင့် stress များတဲ့ခါမှာ stress များတဲ့ခါမှာဟိုကိုလူနာတွေနဲ့လည်းပဲစကားပြောရတာအဆင်မပြေဘူးဆရာဆရာမတွေကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားနဲ့ပြန်စကားပြောရလဲအဆင်မပြေဘူးမိသားစုချင်းစကားပြောရတဲ့ခါလည်းပဲ တယောက်ကိုတယောက်နားလဲအောင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိသားစုတစုမငြိမ်ချမ်းမှုဆိုရင်အဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကူးဆက်သွားမယ်အမိုက်ကစပြတ်သက်မိလောင် the thin um the thin end of the edge ဆိုရဲอืมအင်္ဂလိပ်စကားလို့မျိုးပေါ့အမိုက်ကစပြတ်သက်မိလောင် ပြဿနာအကြီးဖြစ်လာတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမိသားစုကအရေးပါတယ်မိသားစုပိုဆိုးတာပေါ့ခဏလေးနဲ့ကူးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ stress ကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့ထက်မှာနိလန်းနေတလောက်များနေတာနိလန်းနေတလောက်များတာသူများရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘုံဘုံတို့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့စာရေးတိုက်ထဲမှာဒီစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အင်္ဂလန်နေပြီးတော့အမေရိကန်နေပြီးတော့စင်ကာပူကနေပြီးတော့လို့ ဟိုဟိုစုစည်းထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစာအုပ်လေးကိုမိတ်ဆက်တဲ့နေနဲ့မိတ်ဆက်အကုန်မိတ်ဆက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဖြစ်အပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့စမိုက်တို့လို့ဟိုငိမ့်စာဖမောခတွေအတွက် trace လေးရအောင်ပါ trace လေးရပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုဆက်လက်ပြီးတော့အဲဆက်ရှာနေဒါ ah, ah, chapter number 3ကိုဘုံဘုံအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဆွေးနွေး Daniel Goleman's second stay in Asia was in 1973. This time on a Social Science Research Council postdoc. Ostensibly a venture in ethno-psychology to study Asian system for analyzing the mind and its possibilities. Daniel Goleman က uh, emotional intelligence တကယ်ကဘာကျော်စာအုပ်ကိုရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ New York Times bestseller pinema. အိန္ဒိယကိုရောက်သွားပြီးတော့ပထမဆုံးတော့ဟိန္ဒူအရှရမ်တွေရောက်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဗုဒ္ဓကံမြန်မာကျောင်းရောက်သွားပြီးတော့အမ်မာစီနီးနဲ့ဆယ်စခန်းနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရက်20ပေါ့မုနိန္ဒရာကြီးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာကမာစီဆရာကြီးစီမှာတရားထိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရက်20တရားလည်းထိုင်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုရင်ကရောက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်10 10စခန်း5ကြိမ်ဆက်တိုက်လုပ်တယ်အဲ့မှာ သူတို့လည်းပဲနောက်ထပ်ရက်90ဆက်လက်တရားထိုင် PhD တောင်းတာနေအောင်နော်ဒီအခုဒီစာကိုရေးတဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ့ဗမောခါကြီးတွေဟာတို့အနောက်တိုင်း psychology မှာမရှိတဲ့ဟာပဲစိတ်ကိုတလောက်အထိ analyze လုပ်တယ်တရားစခန်းထိုင်ရမှာကျတော့ analyze လုပ်တယ် theory အများကြီးမပါပေမဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာပေါ်လာစေအဲ့ဝေဒနာကို react လုပ်တဲ့စိတ် အဲ့စိတ်ကို pattern မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဟာကိုခက်ခွာခွာကြည့်တတ်အောင် distance လောက်တတ်အောင်သင်ပေးတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားထိုင်နည်းအလုံးအဲ့ဒါတွေသင်ပေးတယ်မဟာစီမိုးကုတ်ကဒက်ဝိုင်းဖာအောက်တိန်ကူအကုန်လုံးအကုန်လုံးသင်ပေးတယ်အဲ့ဟာကိုတို့က system တစ်ခုပေါ့နော်မဟာစီနဲ့အဲ SI going ကနေ SI going ကဥပခင်ရဲ့ တပည့်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းရက်ပေါင်း80စခန်းဝင်နေဆိုတော့နှစ်လနဲ့10ရက်လေသူတို့ကအယံဟုတ်တရားတရားတွေမြင့်သွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပြီးတော့တို့ကအနောက်တိုင်းမှာဒီအသိဉာဏ်တွေရောက်သွားဘလို့လို့အကောင်းမှာတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အခါဆိုတော့ဒါဟာဗတ်တက်ကသူပညာတတ်တွေဆိုတော့ပညာတတ်တွေနားလည်အောင်လက်ခံအောင် အထူးသဖြင့် scientific minded သိပ္ပံအတွေးခေါ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ပုံကိုယ်တွေလက်ခံတို့လောက်ရမယ်1990ကတည်းကတို့အဋိဌံရှိလာတာပြန်သွားတယ် Harvard မှာ meditation ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်တဲ့တရားထိုင်တဲ့ပတ်သက် PhD ရေးပေးရစေသူတို့ဘာမောခါကြီးကမကြားဘူးတဲ့ခါကျတော့လုံးဝမရဘူး ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေသူတို့ကစိတ်ထက်မကြောက်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တရားခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ဆက်ဆက်ထိုင်တာဆိုတော့ရထားတဲ့တရားတရားရထားတဲ့အတွေ့အကြုံ experiential knowledge ခေါ်တာပေါ့အဲ့ပုံမှာရလာတဲ့ဒီတိုင်းမှာသူတို့ရေးထားတဲ့ဟာကတော့ realistic confidence တဲ့ confident ရိုးရိုးမို့ realistic confidence အဲ့ဟာရလာတာပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါသူတို့အကြောင်းပြန်ဒုတိယကြိမ်ကျတော့83ဆိုတော့ဟိုနောက်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရောက်ရခါကျတော့နောက်တစ်ကြိမ်အာရှကိုရောက်သွားတယ်ဒါဒီချိန်မှာတော့ PhD ရပြီပြီ Harvard ကနေပြီးတော့ psychology နဲ့ PhD ရပြီရပြီတော့ Daniel Goleman ကအရင်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Dr. Richard Davidson ကလိုက်သွားတယ်ပထမဆုံးသွားတော့ပဲသွားအောင်ဆိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်ဒီမြို့ outward party. Dorothy Janaka, the Asian systems for analyzing the mind and its possibilities. Asharya, Asharya ဘယ်လို system ရှိတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ဗေဒဟိုစနစ်တွေ system တွေဘယ်လိုရှိတော့စိတ်ကို analyze လုပ်တာစိတ်ကို sense တာနှိုက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ possibility bo. ဘယ်လိုရှိအဲ့ဟာကိုသူစိတ်ဝင်စားတာဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျဘသူနဲ့တွေ့သူက it started with 6 months in candy candy မြို့မှာ6လနေတယ်တဲ့အဲဘုံမတော်ဒရီလင်ကနေခဲ့တဲ့ဟို point ဆိုတော့တရားတွေပြောမျက်စိထဲမှာအကုန်မြင်နေတာအကုန်မြင်နေအဲ့ဒီမှာတဲ့နော် Daniel consulted every few days with Jnana Punika Thera, a German-born Theravadan monk. whose scholarship centered on the theory and practice of meditation. Edima German Zero Nyana Ponika ne. Now yet don't yet don't yet the jing to at all. Um sweet new hidebo. Tiata and a path of it all. Theory, yeah, your practice, yeah, your swing with it. Dilupia Kadro Pomoa. တခါတည်းဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်နေဆုံးမဖုံးဖုံးနဲ့ပြောချင်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဖုံးဖုံးကသတိလင်္ကာမှာစာသွားတင်တဲ့ကအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဟိုသုံးလေးချိန်သွားဖူးဖူးတယ်စကားကြိုင်ဖူးဖူးတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ချိန်တော့တက်တော်အလောက်ရှိပါပြီတက်တော်60လောက်ရှိပါပြီအဲတက်တော်63နှစ်မှာနော်1993ခုနှစ်နော်တက်တော်63ခုနှစ်မှာ63မှာပြန်လုံတော်မူသွားတယ် Mazi's eh, writings focus on abid on the abhidhamma a mode of mind that laid out a map and methods for transformation of consciousness in the direction of outer traits ကိုယ့်ရဲ့ trait ကိုယ့်ရဲ့ personality အဲ့ဒီအရာတွေပြောင်းလဲသွားအောင်နော် transformation transformation of consciousness စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ map and methods နော် map and methods နော်အဘိဓမ္မာကဘာပေးတာတော့ဆိုသူ့ရဲ့ analysis ကိုဘုံဘုံကဖတ်ပြချင်တာပါနံပါတ်1ကတော့အဘိဓမ္မာကိုသူက map အနေနဲ့မြင်တယ် စိတ်ကိုလေးလာဖို့အတွက်မြေပုံကြီးတဲ့မြေပုံမြေပုံအဘိဓမ္မာကစိတ်ကိုလေးလာဖို့အတွက်မြေပုံနောက်ပြီးတော့ methods အဲ့ဒီမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြေပုံကိုကြည့်တတ်ဖို့အတွက်မြေပုံအသုံးပြုတတ်ဖို့အတွက်လည်း methods တွေနီးတွေပေါ့နော်နီးနေရအများကြီးပြထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာမပြောနဲ့အောင်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်က 900တထောင်နောက်ကသတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်တင်းကြုံချမ်းဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားတက်ရဟောထားတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာနိုင်အောင်အခြေခံစာအုပ်တအုပ်ပါဒီစာအုပ်ကကိုပဲ तू ကအယဟန်ကို amazing ဖြစ်နေတာလေအယဟန်ကို तू ကအဲ့ထက်မှနီးတယ်လည်းအများကြီးဟိုမြေပုံတယ်လည်းအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမ် သူသူ a model of a model of mind တဲ့ model တခု သူအပိဓမ္မာကိုလာကြည့်သူတို့ကလေ့လာတာ scientific ဆန်နဲ့ကြတော့ model အနေနဲ့လာကြည့် model of mind mind model စိတ် model ကဘယ်လိုတော့အဲ့ဟောက်လေ့လာဖို့အတွက် map ကဖတ်မှာတော့အဲ့ map ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် methods တွေဒီစိတ်ကို transform လုပ်ဖို့အတွက် methods တွေဖတ်မှာတော့ အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးတို့အဘိဓမ္မာတွေမှာလာတွေ့ဘုံဘုံတော့လည်းငယ်ကလေးအဘိဓမ္မာလေ့လာတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကကြက်ပြီးတော့လေ့လာတာအဲဆိုတော့သူ့လိုနားမလည်ဘူးပေါ့။ तू ကလာပြီးတော့ဖတ်လဲဖတ်ရော PhD ရပြီးသား psychology တယောက်အနေနဲ့တင်းကျုပ်ချမ်းတွေဒီဘိဓမ္မာလာဖတ်တယ်။သုံးလရက်တစ်ကြိမ်ဆရာတော်ကြီးစီမှာ lecture လာယူရဲဆိုပါတော့ဒါ discussion အလုပ်တယ်။အဲ့ဒီကနေ no. A ဒီလို gist လုံနိုင်တာနော်အချင်းချုပ်နိုင်တာပြီးတော့ဘာရှိသေးတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့သူမရက်ဘူး why the visited marker and the meditation manuals then had read were operators instruction for the mind the abhidhamma was a guiding theory for such manual အဘိဓမ္မာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမက်ကို ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးခေါ်ပုံပြောပါတယ်ဝိတ္တုဋ္ဌိမက္ခတဲ့ဝိတ္တုဋ္ဌိမက္ခ Uh, meditation menu without the mecca the operators instruction to to describe lo de ha le operators instruction ဒီစိတ်ကို operate လုပ်တယ်ဒီ emotion operate လုပ်တယ်လူ instruction ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတကယ်နေစဉ်ဘဝမှာကိုယ့် emotion ကိုကိုယ် operate ပြန်လုပ်ရတယ်လေ ထမင်းစားရဲဆိုရင်ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ်လာပြီအဲ့ emotion ကိုကင်တွဲရတာကို operator ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကင်တွဲမယ်ဆိုတာဒါ instruction တွေပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဆုံးလို့ရှိရင် yeah အငိမ့်စားဘာမကဆရာမရဆိုအဲ့ကြောင့်ဘုံဘုံကဟို technical term တွေတော်တော်သုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးဖြစ်တယ်ဒါဟိုတခြားတရားနာပေးတတ်တွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေ့ အဘိဓမ္မာကျတော့ a guiding theory for such manual အဘိဓမ္မာကအဘိဓမ္မာရဲ့ theory ကဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုဥဆောင်နေတယ်ဆိုလိုတာကဝိသုဒ္ဓိမက်ကအဘိဓမ္မာရဲ့ theory ကိုအသုံးပြုတယ်လို့ခေါ်တာ this psychological system ဟောဝိသုဒ္ဓိမက်နဲ့အဘိဓမ္မာကိုသူက psychological system လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့် psychology ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာဘုံဘုံနေနဲ့ကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသူတို့သုံးတယ်ဒါပြည့်ညတ်ပဲ အထူးသဖြင့်ဒုက္ခကိုနားလည်နားလည်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခကိုနည်းအောင်နည်းအောင်ဘလောက်ထိနည်းအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခါတိုင်းစိတ်တူရင်ဆိုစိတ်မတူတော့ဘဲနဲ့ဒီ trade တွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ခါတိုင်းဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်သတင်းလေးနည်းနည်းရတာနဲ့ negative အတွေးပဲဝင်မိတယ်ဟိုဟိုစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေပဲတင်တယ်အဲ့လို negative ဖြစ်တဲ့အတွေးမြန်နေပြီးတော့ positive ပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒါ trade တွေပြောင်းသွားတာပဲဆရာမကြီးတို့ trade တွေပြောင်းသွားတာနော် ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ pattern တွေပြောင်းသွားတာအဲ့လိုပြောင်းသွားဖို့တွေ့တဲ့ဟိုအချိန်နဲ့နီးလို့သူတို့ကဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရရင် This psychological system came with a detailed explanation of the mind's key elements elements ဆိုတော့အမိုက်တော့ကဓာတုဗေဒဥရင်းဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ elements တွေရှိတယ်တဲ့ ဆရာမအဲ့လိုစကားနဲ့ပြောရင်တော့ particle တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ elements တွေရှိတယ် BD D system ဝိသုဒ္ဓိမတ်တို့နောက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတို့တရားထိုင်ဆိုတဲ့ဒီ system ကြီးဟာတဲ့နော် तू က detail explanation ရှင်းပြချက်နော် explanation အသေးစိတ်နဲ့ तू လာတာတဲ့စိတ်ရဲ့ elements တွေစိတ်ရဲ့ဓာတ်သဘောတွေပေါ့နော် and how to traverse this in uh, landscape to make lasting changes in our core being landscapes, or ဆိုတဲ့စကား inner landscape ဆိုသုံးတာလေဘုံဘုံကဟိုဟိုစမ်းတဲ့တယ်လို့ထင်လို့ inner landscape ဆိုတာက အတွင် landscape ပေါ့နော် landscape လို့ပြောရင်ဘုံဘုံတော့အပြင် landscape ပဲမြင်တာဟိုတောတွေတောင်တွေဖက်လို့ဖြစ်တဲ့ညာပြီဒါကြတော့ inner landscape ဟာတစ်ခါတစ်ခါစိတ်ကတက်လိုက်တစ်ခါတစ်ခါကျလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လေအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုအခုဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုအစိုးရအပြောင်းလဲနေပါတီပြောင်းလဲဆိုအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာအကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်တယ်လို့ဝန်နေလို့ဝန်တာတယ်လို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေကစိတ်ရဲ့ inner landscape တဲ့အတွင်း landscape နော် landscape အဲ့ဒီ landscape တွေကိုတခါတည်းထာဝရပြောင်းသွားအောင်နော် in our core being ဆိုတာလူရဲ့လူရဲ့ဟိုအဓိကကြ well being ပေါ့နော်ဟိုအနေထားကိုကိုစိတ်ကိုခန္ဓာကိုပြောင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်မဲဆိုတာအဲ့ဒီဟာတွေကအကုန်ပါတယ်တဲ့ Certain sections were compelling in their relevance to psychology, particularly the dynamic outline between the healthy and unhealthy states of mind. The two, a bit more here, a can't get that, a bind here, section here. A young compelling shit, the young, um, the amount of savings as they are countable, no? But you do the relevance to psychology, and now die, say that be that, a young says it, a man says it. အမှန်ကိုဆက်ဆက်တယ်အမှန်နေတယ် the dynamic now outline between healthy and unhealthy states of mind um ကျမ်းမာတဲ့စိတ်နဲ့မကျမ်းမာတဲ့စိတ်အဲ့နှစ်ခုကိုခွဲခြားတာတဲ့ခွဲပြတာတဲ့စတတိတ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ healthy mind ဆိုတာတော့သောပနာစတတိတ်25ခုပြောတာပေါ့ unhealthy mind ဆိုတာတော့အကုသိုလ်စတတိတ်14ခုပြောတာပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေနော် ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေအဘိဓမ္မာလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်စိတ်ဟိုကမ္မဟာစရကုသိုလ်ရူပဟာစရအရူပဟာစရလောကရာကုသိုလ်အဲ့လေးခုပေါင်းလိုက်လို့20 20အဲ့ကုသိုလ်တွေဒါတွေ healthy mind တွေပဲနော်နောက်ပြီးတော့ဇန်စိတ်တို့အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့ healthy ရဖြစ်သွားတာပေါ့လောကုတ္တရာကြတော့ the healthiest အရန်ကိုအမတ်အမတ်ကို Um, <clears throat> all too often our mental states fluctuate in a range of in a range that highlight desire self-centeredness sluggishness, agitation and the like လူသားရဲ့စိတ်ကဒီလို fluctuate ဖြစ်နေတာတက်လက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတာ desire နော်ဘုန်းဆန္ဒတွေရှိတဲ့ self-centeredness ကိုယ့်ကိုဘ ਹੁ ပြုတဲ့ငါဘ ਹੁ ပြုတဲ့စိတ် agitation and light. Uh, these are among the unhealthy states on this map of mind. Abidama Tema, Abidama, yes, say, me bon Tema, Zero Taka, unhealthy Tema party. Majama, they say Tema party. Healthy states, in contrast, Jamare Sekaro Pyro, include even even mindedness. နော်ဒီတိုင်းပုံမှန်သွားနေတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ် composure စိတ်ရဲ့တစုတစည်းတဲ့ဖြစ်မှု ongoing mindfulness ဟိုမကြဘဲတိုက်ရိုက်သွားနေတဲ့တတိတရား and realistic confidence အမှန်တရားပေါ်အခြေခံထားတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတဲ့ healthy states inhabit the, the unhealthy one and vice versa. Jamma re seka lebe. Ma jamma ma pita te. Ma jamma ma re sele. Jamma de peku yao den. Taapsin. Edilu ma pipa ne. Jamma re seka. Amiren jamma on pilo maro. Tidhema tu pura hara. Pomono di ma tibi da hari Insight meditation of vipatana te ya. အဆင့်အဲ့ဒီဆင့်ရောက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထိရပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်စစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တဲ့ alter trait ကိုယ့်ရဲ့အာပင်ကိုပဂရိစိတ်နေစိတ်ထားတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ငကူက take နဲ့ဆို negative ဖြစ်တတ်တယ် take နဲ့ဆိုရင်ဆိုရင်တတ်တယ် take နဲ့ဆိုရင်အမ် ဟိုအဆိုးပဲမြင်ပြီးတော့ဝေဖန်တတ်တဲ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့သူတို့ကခေါ်တာ။ဒါကြောင့်အကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဘုံဘုံနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြောနေတဲ့ဟာကိုသူတို့သိပ္ပံမြင်ရှင်တွေက healthy and unhealthy states of mind ကျမ်းမာတဲ့စိတ်မကျမ်းမာတဲ့စိတ်သူအဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆို mindful contemplation အနုပဒနာဆိုတာ contemplate လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးစစ်နိုင်ရမယ်မြင်နိုင်အဲ့လိုမြင်ဖို့အတွက်စိတ်ကအတိုင်းတာတစ်ခုအထိ calm down ဖြစ်မယ်တည်ငြိမ်ရမယ်ဆိုလိုတာကတမာတိရှိရမယ်ပြောတာပေါ့တမာတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်တာပြန်ပြီးတော့ကုတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုရင် depersonalizing ဆိုတာက personalize လောက်တာ ਨੇ depersonalize နဲ့နှစ်ဖက်ပေါ့ personalize လောက်တာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ငါတို့မှဒီလိုဖြစ်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုငါငါတွေများတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျင့်နေပြီးတော့ depersonalizing ဩဒီလို negative အတွေးမျိုးကနေရာတိုင်းမှာလည်းဖြစ်တတ်တာပါလားနေရာတိုင်းမှာလည်းဖြစ်တတ်တာပါလားအမေရိကန်မှာလည်းဖြစ်တယ်တရုတ်ပြည်မှာလည်းဖြစ်တယ်ယူရိုမှာလည်းဖြစ်တယ် အာရှမှာအာဖရိကမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပါလားကြောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခြေဝင်တတ်တယ် jealousy ဟိုလိုက်လာတတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုအမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဘုန်းဘုန်းတို့အမ်တဘာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတဘာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့အကုသိုလ်လည်းတဘာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကို alter trait လုံးဝပြောင်းလဲနိုင်အောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရတယ်ဘုံဘုံတို့မြန်မာပြည်ရိတ်အာတထောင်လောက်မှာရှိနေနောက်ပြီးတော့ဟိုဗရီယန်ကျွမ်းကျင်နေဆရာတော်ကြီးတွေရောအမ်ဟိုမနာမနေတတ်တော်ဗလာပဲကြီးကြီးတရားတွေဟောနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတတ်တော်90ကျော်80ကျော် မနာမနေဟောနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလက်ဆင့်ခံတည်ဆောင်ပေးနေတဲ့အမ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘုံဘုံတို့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားနာဖေးသများအနေနဲ့ရောဆွန့်လို့ရှင်လူမှများအနေနဲ့ရောဒီနေ့ဒီကုံချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာတော့စိတ်ရဲ့စိတ်ရိုက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေအဲ့ကျင့်ကောင်းတွေအနောက်တိုင်းသားတွေကအာစိတ်ရဲ့မြေပုံတို့စိတ်ရဲ့ landscape တို့အဲ့ဒီစကလုံးတွေတုံးပြီးတော့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါတွေကဘုံဘုံတို့စီမှာရှိရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အားကိုအချိန်တန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးပြုပါ အိမ်မှာနေနေလည်းပဲတရားနာလို့ရတယ်တရားထိုင်လို့ရတယ်အခုခေတ်ကျတော့ ဘာလေးထပ်ပြီးတော့ကံကောင်းတော့ဆိုတော့ရိတ်သာသွားဖို့မလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာ zoom နဲ့တရားထိုင်နေတဲ့ဟာရှိတယ်ရိတ်သာသွားမယ်ဆိုရင်တချို့ကအစားအသောက်တချို့ကဟိုနေတာထိုင်တဲ့အခန်းတွေပါတယ်အများနဲ့နေရတဲ့ဟာအဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်အခုကျတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့တရားထိုင်ဆိုတော့အယံကိုအမနဲ့မကို ကုသိုလ်တွေကောင်းပြီးတရားက ကိုယ်စီရောက်လာပြီအိမ်ထဲအထိရောက်လာပြီကိုကနေတကားဖွင့်ပြီးတော့အာကြိုးဆိုးရုံပဲနှလုံးသားအထိထိကြိုးဆိုးရမယ်အဲ့လိုကြိုးဆိုးပြီးဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမှုနာငြိမ်းချမ်းမှုအာနောက်ပြီးတော့ healthy state of mind စိတ်ရဲ့ကျန်းမာမှုဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်လာမယ်ဒီအနာဘေးဒမြတ်အလုံးရှင်လူရှင်မြတ်အလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံး unmute လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီဟိုအမ်အဲရေးဆက်ချကြရအောင်အကုန်လုံး အကုန်လုံးလိုက်ဆိုကြမယ်နော်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၌ မြတ်စွာဘုရားမူရှိတော်မြတ်စွာဘုရားမူရှိတော်ဘင်္ဂရောအံသံဃာရောအံသီလရှင်အံသီလရှင်အံကျောင်းသားကျောင်းသူများအံကျောင်းသားကျောင်းသူများအံနတ်နဲ့ဆုံးနေဆုံးလက်ဆုံးစကလှူဒန်းပါ၏ချွေးမွေးပါ၏ ယနေ့ယခု ဖြူဖြူသမျှဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုမြတ်ပေါင်းစုကြောင့် ဖရာတိတော်တို့ဤဖရာတိတော်တို့ဤဂျမ္မာချမ်းသာစွာဖြင့်ဂျမ္မာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိကောင်းကျိုးမိမိကောင်းကျိုးအမြတ်ကောင်းကျိုးအမြတ်ကောင်းကျိုးတို့၏တို့၏တို့၏တို့၏ဘယ်ဘုရားပြည့်နိုင်ကြပါစေ ပေဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အာယနေ့ယခုနေ့ယခုဖြူဖြူသမျှကုသလဤအဖို့အာကာကိုထင်ယခုဘဝရှေရှေဘဝတောစัจ जा သောအမိအဖ အဖိုးအဖွာဆေးအာသမဆွေမျိုးညာတကားအစထား၍သုံးဆက်တပုံကျင်လေကြကုန်တော်ဝေနိယဝေနိယဒုက္ခိတဒုက္ခိတ တတဝါအပေါင်းတို့အားအမြအမြဖေးဝေငှပါ၏အမြရ၍ကိုအိုစိတ်နှပြချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာ ရှိကြပါစေတော့အမြတ်ပေးကြအဲကုသိုလ်ဆိုကြဆိုကြအမြတ်ပေးကြကုသိုလ်ကုသိုလ်ညညညညညအာအာအာဒုက္ခအာဒုက္ခအာဒုက္ခ ừ chị là lại tu tu nhà nhà nhà nhà à được Hey, they can future um on, seat and Datadoom. Bodhapavan seat and Datadoom. Bodhapavan and Datadoom.